アパカアパカ Oh. Dragon! ジャイガージャイガーアパカジャイガーアパカジャイガーアパカ波動拳波動拳波動拳波動拳波動拳波動拳波動拳波動拳 time. Adolf! Adolf! パカチャイガーアパカチャイガーアパカアドーフィンチャイアドーフィンアドーフィンアドーフィンチャイアドーフィンチャイガーアパカチャイガーアドーフィンアドーフィンアドーフィンチャイガーアパカアドーフィン ライダーアパカハドーンハドーンハドークカイソハドーンハドークハドークハドークラウンドハドークハドークスライドーアパカハドーンハドーンハドーンハドーン

Tiger! Uppercut! Tiger! Uppercut! Tiger! Uppercut! Round four. Fight! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Tiger! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Tiger! 昇竜拳！昇竜拳！昇竜拳！ Trigger! Oh, you can... Trigger!